hali gani mwanamichezo, popote pale ulipo, nikukaribisha sana tuziangazie habari za kimichezo zilizokonga vijiwe mbalimbali vya kimichezo kote ulimwenguni. Mimi naitwa Daus von Bismarck ambaye atakupitisha vyema, na kubwa ambalo nakwenda kujuza ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Roberto Oliveira alimaarufu kama Robentino amesema kwamba kikosi chake kinastahili kuheshimiwa ah, baada ya kuitangaza vyema nchi katika mashindano ya kimataifa. Robentino ametoa kauli hiyo ah, baada ya kikosi chake kuondolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya robo fainali kwa changamoto ya mikwaju ya penati dhidi ya bingwa mtetezi Wydad Athletic Club, ambapo Simba Sports ilitolewa kwa mikwaju ya penati ya nne kwa tatu baada ya kumaliza dakika 90 kwa usawa wa bao moja kwa moja katika mchezo uliopigwa katika uwanja wa Mohamed wa tano ah, jijini Casablanca nchini Morocco. Robertino amesema kwamba ubora wa wachezaji wake unaonyesha Simba Sports ni timu ya aina gani iliyokuwa na malengo ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini pia viwango vya juu vilivyoonyeshwa na kikosi chake katika mchezo wa marudiano dhidi ya Wydad Athletic Club vinatosha kuipa Simba Sports Club heshima ah, na sio kubezwa kama ambavyo ah, mashabiki wamekuwa wakibeza klabu ya Simba Sports. Simba Sports kwa sasa inalazimika kuhamishia nguvu zake katika mshike mshike wa ligi kuu Tanzania bara ambako imesa ikisalia na michezo minne huku ikiwa nyuma kwa alama tano dhidi ya vinala Young Africans wanaomiliki alama 68 na akishikilia usukani wa ligi kuu Tanzania bara. Michuano mingine ambayo Simba Sports ina matarajio makubwa aa, ya kufanya vizuri ni kombe la shirikisho Tanzania bara, yani Azam Sports Federation Cup ambako itacheza nusu fainali dhidi ya Azam FC mwishoni mwa juma hili ambapo itakuwa Jumamosi ya Mei 6 katika uwanja wa Nangwanda sijaona mkoani Mtwara. Mimi naitwa Dosfond Bismarck. Pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho nimekusanua kwa hivi sasa? Toa komenti zako kwenye upande wa comment hapa, lakini vilevile una nafasi ya kutufuata katika ukurasa wetu wa Instagram kama StanTV_tz.